Ganyan katawa. Eyo, what's up mga pincheris? Ang gagawin vlog ginay. Bato-bato pick, wait a question, challenge. May kasama ko, Alia, Chris, at Edlin. Mga cute. Oh cute oh my ako. God. Let's start. <laughs> Let's start, mga pincheris. Oo, oh, nana kumusun. Magbato-bato pick muna. Sino ang group? Alia! Oh, dali no, uy. Dali! Eh, <laughs> bat, bato. Bato, Chris. Ano pa to? Ay, ano pa to? Ano <laughs> pa to? Bato, bato, pig. Ito na grupo mo? Oh, bato, bato. Wala ba to? Oh, wala ba to? Wala ba to? Dito wala ko. Wala pa, nakuha ang bilog. Bato, bato. Wala. Oh, wala. <laughs> Uy, pagili na. Sige, wala ko. Dali na dyan po na Sige, kita. Let's start. Wait lang. Ang unang maglilaban, Chris versus Aliyah. Uy, bato mo tupik. Ay, dali, dali, dali. Bato, bato, pek. Balbal sa <laughs> Uy, ha. Uy, lublob. Ay, saan doon? Tiko saan? Christian pa, ma'am. Ay. Ay, tira, kang dili ka tubag. Panser, ilublob. Ah, ge. Kanang intense na mga Christian pa. Ako, ako mo. Oh. Anong cute ko? Puta rin mo, mama. Oo, oh, nakatamag. Go, Edwin! Nagbo! Bato. Bato, bato. Tangino. Tangino. Ako, sabi mo ko sa'yo. Gagandang, tama mo. Asa na po yung si Kautong? Ay, question. Um, kailan birthday ng mama at papa mo? Mama, February 14. Papa, August 13. Padali. 19. 1965 ay mama. 1957 may papa. Mali, gusto. Tama, tama. Ay! Oy, kayong dalawa! Three! Wala po kay question. Edit na. Ikaw ba, 20 sa 20? Sayang, wala si Gwen. Gaya, bato. Bato, bato, pick. <laughs> Nice one! Nawawa ka question. You stop, Kenji. Ay, ah, wait lang, walang question. <laughs> Wait lang, let's na lang. Dali makatubang. Third question. Uy, ano na? What is your future work? Ano? Future work? Oy. Picture. Teacher picture makasawa. makaasawa ikaw tong tangan-tangan tangan tagatay mana. Mura na akong question. Thank you very much. Utong di ba itabo? Wala. Utong asawa-asawa. Uy! <laughs> Uy! Sige. Edlin, patay tayo. Fourth. <laughs> Hanggang 20 to? Kaya ba? 20? Oh, bahala oh. na. Ang tugog mo pa. <laughs> Bato, bato, pick. Uy, isa kayo ano una mga gamit ani kana jud kita jud tanan u- gunit siyang ulo. Hala oy. Ginjin ta. <laughs> Yes! Kuna <laughs> ito. Oy, ana ah, kita jud dapat tulo magunit Ito, ng madali. ulo. Oy, Oy, wait lang! Ba't nabento ang sasakyan? Mm. <laughs> Boy! Dito ka! Boy! Boy! Three! Two! Look ka, sige. Ang question ka sa birthday ko. Ah, sige. Ayaw sa bakit. Len, long. Wala to. Wala, ano. Ikat, ikat. Kailan birthday? Kaking aso. Five! <laughs> Four! Three! <laughs> Two! One! Dito ka na! Dito ka na! Oy! Lagi mga question. Sige, sige. Nililay na lang mga question about... Hindi pa rin. Ako po. Sige. About sa... Ikaw to, buo Oh, ito oh, ah. Nanang, tay ano? Ito, kailan nagawa? Aming bahay. Oh. Ito. Wala na. Dito ka. Sige, lalo. Opo. Three chances lang ah. Ay, three chances. Oh. Three chances lang. Tim! Ate, Dali na, lima, five. Five. Eh. Ay, sige, ito. kailan natin nagawa? O, kubulan na mo. Kani. Five. Dito ko na nabuhi. Four. Four na. Ako po. Wait lang. Ako po. Four na. Ito. Sino ang cute sa Waikiki? No, feeling. Four. Oy, sin na. Sarata natin. tama dito ganyan. Oh my God. bato, bato, pig. This is a preview file. Bye! Ito ng mga naita ko sa kinubuhi sa mga members mo. Ano si Kenji naman isa? Ay, Jay, ganun, ganun si Kenji naman lalaki sa to ang ah, kuhan group. Patay! Naman si Christian. Bayot na to! Bayot na! Wala, bayot si Christian! Wala si Christian, wala na. Wala. Bayot na si Christian. Ah, lalaki gyapon. Oh. Ayun na, ligtas. <laughs> Ligtas. Ano? Oy, three. Tupon pa mo. Bawas. Pumapildi sa ano, ilaw Ilublob ang duwa. Kita na. Pip. Wala pang nilog-log? Ito. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Um, kinsa, kinsa, ay kinsa, do ka, party members na namasyag ito. Si Chris o si Aliyah. Easy! Alam ko! Alam ko naman! Oy! Six! Nakok mo! Sa pamilya man dyan po na ninyo. Oy! Kayo na! Ay, gani. Gani Tara. Kabalik ko ito bukas. 8 m pa rin. Bato, bato, pick. Yes! Yes! 4 points, 3 points. Uy, ako po 10. Sige. <laughs> um, Philip naka-addict sa k-drama. Mm, bars. 5. Hello. 4. Si ano? <laughs> Si Gunet. 3. Dili. 2. si... 1. Ikaw. 0. <laughs> Crisel! Dali! Crisel! Uy, Dali! Uy, Bill! Man si Crisel! Dali! Pagkili, Adin! Nice come one! Four points! Three points! Ay, five points na! Three points! Ito, tayo na! tayo na! Mato bato pick. Mato bato pick. Mato bato pick. Yes! 6 points, 3 points. Ito, ito. Wait lang. Uy, biin mo. Sino ang adik sa music, sa mga music? Five! Si Gwen. Si Gwen? <laughs> Oh. 7! Go, Dick! Go! Go, naman. Ilan na? Wow! 7 minutes, 7 seconds. Binakusto ba to? Yeah! Yay, three! Nagapo! Piyong na lang daan din. Isa kong mga asawa makante doon. Hindi na! Sige, yung sa crush ni Kenji. Oh, ito! Five! Four! Wala kay crush. Nakaroon. Uy! Three! Wala, wala, wala, wala, wala. Wala, wala. Joke lang Nine! Eight, three. Eight na tayo. Lang na siya. Ay, ko yung buang nga ba? Ikaw binuwa. binuang. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ay! 8-4. Ang tagal naman. Ay, yung aso. Kin Wala. Kinsay mo nag nag-cover of before you go Ay, nag-cover sa to. Kinsa. Kinsa, kinsa. Tigunet gunit? Oh, yes! Ten! <laughs> Ligtas! Ah, ang galing ko naman! Oy, kayo na! Hanggang 22? to? 8-4? Yung matalo, iloblog. Ay! Patay talo! <laughs> Asa nagtrabaho ako mga asawa? Five! <laughs> Hindi, trabaho Four! Three! Charot lang kayo, bitaw na. wala, wala, wala. Wala, tsaka Ay, ayusin mo, ayusin mo. Um, wait lang. Wow. Stop sa akin. Wait lang. Stop lang daw. Ma, ang pinaka... Kasi Eight o seven? Sagot, nine. Kasi pangalan sa Ero nila Kenji. Mm. Five! Four! Three! Choco. <laughs> One! Miss! Miss, madali na! Ay, pangalan ko ay, si Jaguar, si Rico, na si Tyra. Tandaan mo yan. Tayo, sila. <laughs> Uy! Gigi. Three. Ay, Uy! Ayun yung kusga. Dili. Ay, dili. No. Magaling kayo. Bill, eight. Eight pride. Naku po. Nagkabo sila. Ten! okay ka lang. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Ah! Lili, sus ko po! Lili, di pa alas mo iro na bago. Hala, <laughs> iro! <laughs> Ako ba, ako ba? Uy, uy, uy, tinatagol sa asaw. Um, kinsay... Yan Ha? Wala. Ay, wait lang daw. Kinsay wala na, Anikel. Ten. Ano na? Kita sa ato ang naay alaga nga ang pangalan Oscar. <laughs> Ding, ding, ding, ding, ding. Si Aliyah. <laughs> oh, wala. Mali. Si Chris. Si Gwyneth. Si Christian. Si Ate Crisel. Wala, tanay. <laughs> Wala. Wala. Wala. Ding, ding, ding. Hoy! <laughs> Ay, kay iro na, iro nila dalin. Malok nila dalin. <laughs> Ay, malok nila. Oh, alaga na ako. Ay, alaga mo. Favorite na ako to, best friend. <laughs> Tapos lami ko. Lain na kayo buhok. Okay lang. Oy! Wala, ito. Ano yun? Oy! Ito, ito maganda na kwento. Uy, wait lang, uy, wait lang. Ilan na? 8, 6? Ay. 11. Uy, buto-buto, Vic. Bato, bato. At sa ng kwarto, 100 views. Wow! Go, Yes! Yes! Nagkabot pata. Ah, sige lang. <laughs> Sino ang may Nine. pintas na walang pendant? Pendant. Tanong mo lang yan. Five! Four! Three! Two! Ikaw. One! <laughs> Oy, one! Wala na! Last na yun, one! Ha? Wala ka nakatubag! Ikaw! Two chances, uy. Napay chance. Isa pa yan. Ikaw! Ako? Wala! Crisel. <laughs> Wala. Si Gwyneth. Pay! Wala na, oy. Wala. Oh, nablog. Kinsa. <laughs> Ako. Top. Uy, Chris Gane. Ningon eh. ta? Oo. Oh! oh, wala ka ningon. Wala ka ningon. Ningon mo ako, Chris. Oy, oh, ibalik na, ibalik na video. Ibalik na video. Sige, wala, wala, wala. Il ilan na? 10, 6. Dito, kalapit, kalapit, kalapit, kalapit. 10-6 na? Nagabo sila, Diyos ko po. If kung nagbangka ko, yung ko paminawa na pala. Ay, Diyos ko po! 10-7! Hindi ko kakuwalin! Uy! Um, pang Excuse me. Title sa series na mong kinadita niya din. Bill series. BL, BL series. Uy, about mo sa YK. Uy, about sa YK. Saan ko na Hmm. Mm. Naku po, hindi ko to alam. Sige na lang. Ang gano'n. Nag-volunteer mo. Clown! <laughs> Eleven! Oy! Oy, kayo na! Mag-isip! Mag-isip ako na. Sila na mag-isip sila. Wait lang daw, mag-isip sila. Ko! <laughs> Twelve! Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Yes! Nanalo! <laughs> Eleven, six. Kasi pinakalalag ka rin. Eh. Mm, bye! Alaga. Five! Kamo. Four! Si Three! Gunet! Si Jose! Si Christian! <laughs> One! Sila Nikki! Tambok. Kinsa? Sila Shana. <laughs> sila Nikki, manungging sila Nikki. Sila Nikki. Dito ka na, dito ka na. Kala kayo, Mas. Awang, Mas, ding, magawa na. <laughs> Ang bang siya ding, magiging. Uy, tama na! oh, yes! Ooh. 13 minutes. Naku po, ang haba. Mahaba to. 30 na. 11.6. O, manay na lang para manalo tayo. Uy! Wala, iklaro mo score niya. Uy! Sige, 7 na kayo. 7. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. No, yan ako. Is dali. Yes! No. Kansay mo balin o balay sa ato. 5, ay, naku po. Ang galing. Oy, ako boss. 11 a Oy! Oh, ako boss. Dali, dali. Alia! Yung bangs, na po. Oy! O, na kong? Wait lang. Yung ligtas ay may premyo na wala pang... I-stop na ko, Ken. I-stop sa bang. 13 o 14, hindi ko alam. Naku po! Woo! Yes! 12, 7! Danas ako, butang anak. Mm. ina. <laughs> Bye! 4, 3, 2, 1! Ah, dali na! Dugay ka. Diyos ang 7? Sige, wala. Ay, 2008. Oh, wala. Pero sa... 2008. 2008? Ako ang boss. Makot mo ng gliba ba? Sige, uy! Nawangan! Nawangan! 12, 7? Ay! Chris, kayo na! Kamu, oy! Tapos na! Kami yun. Charon. Ay! <laughs> Sorry! Then, tayo mo Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Ah! 11-8, ay 12-8! 8 to go. ML players sa itong game Ikaw? No? Si Elia. Oh, ờ, tama, tama si Elia. Si Grisel. Wala na. Si Gwyneth. Ay, wala pa yun. Wala na. Nagtanong. Oh, sige. Uy, si Gwyneth. Uy, nagbibigay ko na. Ay. 15! Bato, bato. Uy, kabalo mo dito. Bato, bato. Tapos na? Tulo. Yes! 13, 8, ay 39 pala. Oy! Question. Yung sign na officer sa iyong classroom. Nice ka ba? Hello, galing! Sa, sa, sa. Yung sign na officer ba? Dari ah. Tama to, tama to. Classroom. Ay, sa mga classroom na to. Ikaw. Tama. Hindi ko nag 12! <laughs> Mawala sa mga <laughs> 13, 10. Uy, score 13, 10. Ako naluno. Ako naula kay silong. 16, malapit na. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ay, naku po. Um, 11. 13, naku po, nagabol. Nagabol. Wait po, sabi. Naku po. 16. Sino na? Ako mag-question. Ay. Diyan pala. Middle initial ako. Edlin June. Naku po. <laughs> Naku po, dayang ka dyan. Si Edlin Naku po, diba? Oy! Oy, saan ang middle name? Almosera. Almosera pala. Dulhaw. Edlin <laughs> June, Dulhaw, Dulhaw. <laughs> Edlin June, naku po, Dulhaw. Oy! Revenge of 14-12! Nakabol, naku po! po! Dry. Ano man no? MSA. Hmm. 17 o 18. Sino na? Kayo na? Okay. Insay, kuhan dali ah, ML, ay, shit. Agoy, agoy, agoy. Agoy, tulong. Kuya. Agoy. Insay, last na user dali. Ikaw. Yote! Ano? <laughs> Ang galing! May gano'n, may punishment. 19! Oy, 19! Wala, may tao. Atay, oy, may pagninga ako ginger da. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, bato! Ito na. Ito. Sino ang volleyball player? Wait lang, ito Wala ko naman. Wala ko na. Hot. Hot. Tapos, manggut ka na. Wait lang, nakapo. Inside volleyball player. Player. Baler, baler, baler, baler. Nakapo, wait lang. Sino ang volleyball player? Ila Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! <laughs> Dito ka na. Lapit. Tanggal mask. Hoy, Hoy talo-talo ni. Ba't ka nalayawa ha? Wala! <laughs> Oh! Oh! Sige, sige, sige. ka. <laughs> Sige, wala. Hindi tayo mag-picture. Oh, 15, 12, last! <laughs> last 20! Ilan to? Dito pala, dito. Bato, bato, pick. Yes! My favorite vloggers. Mm, nice. Zayna Barake. 16, 13. Uy, mga favorite vloggers. Pila ka book? Five! Pila ka book? <laughs> Upat. Five. Four. Si Kuan, Jamil. 2, <laughs> One, wala na! Dito ka na! Dito ka na! Dito ka na sa pera! Magal ako window! <laughs> Twenty-one! Ilan na? Seventeen! Kasi ano na ako. Ay! Oy, last na to! Ang nanalo! Last pala! Ang nanalo! Sabado Budupik ay kami! Oy, naku po! Kami! Last tayo sa isa, na. Ano? Last, ay! Oy, kayong dalawa dito! Oy, yung natalo. Ay, Sa isa taba na ano, ano. Sige, isa-isa. Una ako. <laughs> Tapik lang wala. <laughs> wala na! Ah! Nagupo! It's a prank! Oy, yung, nana, yung natalo. Oy! Oy, dito kayo! Ako po, dito kayo! At ito yung part 2. Apa nanti jus? Bye bye.